отношусь по-разному К собратьям по разуму Бывало и подашь кому Но чаще по-хорошему Поцелуй меня, удача А захочешь, обними Ну, они а так не заплачут Кого хочешь, выбери Поцелуй меня, удача обними Но они так не заплачут Кого хочешь люби Душа за братство борется А он за деньги мается Когда же все устроится Когда все устаканится Кому судьба молитишь-то